नमस्कार मैं नीरज कुमार राठौर आज घमासान डॉट कॉम के स्टूडियो में इंटरनेशनल माइग्रेशन के एक्सपर्ट जो कि माइग्रेशन पे ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं इंग्लैंड से डॉक्टर डी के नायक साहब आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर साहब ये इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है ये एक ग्लोबल इशू बन चुका है यूएनओ ने रिफ्यूजी के प्रोटेक्शन के लिए जेनेवा में एक हेडक्वार्टर भी स्थापित किया है क्योंकि हर साल लाखों रिफ्यूजी और लाखों माइग्रेंट एक्सप्लाइट हो रहे हैं और एक बहुत ही बिग इशू बन चुका है ये तो इसमें आपका स्टडी है तो इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हैंडल किया जाए यूएनओ के द्वारा और सारी कंट्रियों के द्वारा इसके बारे में आपका क्या व्यू है um, ये बहुत ही हीटेड टॉपिक है actually international migration and there are so many reasons to migrate generally India से जो माइग्रेट माइग्रेशन होता है अब्रॉड की तरफ वो होता है इकोनॉमिक हमारे यहाँ पर ज़्यादा क्राइसिस नहीं होते हैं और जैसे हमने रिसेंटली देखा है सीरिया में और जो भी एक तरह की है ना अराजकता से या फिर एक तरह की हिंसा से जो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है अपने खुद की कंट्री से अपनी सोसाइटी से तो वो एक तरह का एक नया ऑब्लिकेशन होता है वेस्टर्न वर्ल्ड पर जो कि लोग जनरली वेस्टर्न कंट्रियों की तरफ भी माइग्रेट होते हैं तो ये हमने एक नया ट्रेंड देखा बहुत लंबे समय चला है तो कितने लोग आपने डूबते देखा होगा मेटेरियल सी में तो ये तो इशू है ऑफकोर्स um, ये इंटरनेशनल क्राइसिस uh, का एक बड़ा रीज़न ही बन गया अब चाहे आप यूएस में देखें जो Trump Mexico um, um, uh, के अगेंस्ट जो बॉल खड़ी करने की बात करते हैं तो वो अपने आप में सुबह शाम आपको दिखाई देता है न्यूज़ पे वो भी इंटरनेशनल माइग्रेशन को रोकने के लिए है और जो आप देखते हैं ब्रिग्जिट चल रहा है ब्रिटेन में वो भी उसके पीछे कहीं ना कहीं जो रेफरेंडम हुआ था उसके पीछे माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू था कि वो नहीं चाहते थे कि शेयर करें उसमें जो थर्ड वर्ल्ड की पॉपुलेशन आ रही थी माइग्रेट हो होकर के तो कहीं ना कहीं इसका तो ओवरऑल सारी कंट्रियों पर है माइग्रेशन का फ्री मूवमेंट का अब हम जब थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड में पर्टिकुलरली इंडिया काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है फिर भी इंटरने इकोनॉमिक माइग्रेशन का ट्रेंड तो बढ़ता ही चला जा रहा है स्टूडेंट माइग्रेशन इसका एक पार्ट था जिसको लेकर के मैंने अपनी रिसर्च भी की थी it was done in 2000 between 2010 and 16 in England and I, I found so many you know interesting point in that that particular research so it was largely largely based on international student and their uh, social uh, reasons why they chose to go abroad and instead of studying in India तो वो एक अलग इशू था और जब हम बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है अपने खुद के होमलैंड में अगर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती तो लोग माइग्रेट करते हैं ये जनरली अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का एक बड़ा रीज़न है मेक्सिको भी इसी तरह के क्राइसिस से फेस कर रहा है और इंडिया और साउथ एशिया में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया चूँकि बहुत एक यूनिक कंट्री है और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो यहाँ पर जनरली लोग क्राइसिस के बेसिस पे माइग्रेट नहीं होते हैं इकोनॉमिक माइग्रेट होते हैं और अभी रिसेंटली एक जो कल की न्यूज़ है इसमें एक यूनिवर्सिटी अमेरिका ने एक स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू फर्जी यूनिवर्सिटी क्रिएट की और लोगों को लेकर आया तो उसमें भी यही फाइंडिंग निकली कि अल्टीमेटली जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट वीज़ा को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे और वहाँ पर रह करके अल्टीमेटली अपने लाइवलीहुड के लिए वहाँ पर माइग्रेट हुए थे there are so many reason why people migrate particularly India क्योंकि इंडिया में जो वेल एजुकेटेड पीपल हैं उनके लिए उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है लोग अब्रॉड जाते हैं तो अब्रॉड जाते हैं तो उन्हें काफ़ी सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती हैं अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं काफ़ी पैसा बना सकते हैं वो इसी पर्सपेक्टिव में वो लोग माइग्रेट होता है बाकी इंडिया इतना कोई बड़ा क्राइसिस फेस कर नहीं रहा है इंडिया में काफ़ी अच्छी यंग पॉपुलेशन है जो अभी स्टार्टअप कल्चर को को कंज्यूम करते हुए अपने खुद का एक्सप्लोर कर रही है कैरियर को अपॉर्चुनिटीज़ को सो तो इंटरनेशनल लेवल पे माइग्रेशन एक थोड़ा हीटेड टॉपिक है undoubtedly but in India it is it is not a big crisis at all India is really improving well ये देखने में आ रहा है कि इंडिया से जो स्किल्ड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फॉरेन जा रहे हैं यूएस जा रहे हैं और यूएसए हो कनाडा हो ऑस्ट्रेलिया हो वो उनको हाथों हाथ ले भी रहे हैं क्योंकि उनको स्किल्ड हाई स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है ऑलरेडी वहां के मार्केट में लेबर मार्केट में और भारत सरकार उसको बता रही है ब्रेन ड्रेन वो कह रही है कि हमारे यहाँ से स्किल लोग यहाँ यहाँ पे टिकी नहीं रहे और वो वहाँ जा रहे हैं तो हमारा जो रिसोर्सेस है ह्यूमन रिसोर्सेस जो इंडिया में रह के भी काफ़ी कुछ कर सकता था वो अपनी सेवाएं जो है वेस्टर्न कंट्रीज को दे रहा है तो इससे क्या फ्यूचर में कोई इशू आएगा क्या गवर्नमेंट को या हमारे देश के लिए ये, ये कोई मुद्दे वाली बात है क्या आ... एक्चुअली क्या होना चाहिए ये इंडिया में एजुकेशन की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी हम हमको ये बोला जाता है कि ये एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर आई आई एम और आई आई टी जैसे इंस्टीट्यूशन भी हैं और हमारे यहाँ पर क्या कि एजुकेशन का मार्केटाइजेशन हो गया है in the sense you can see so many private universities are growing around you can see public universities are growing around but we don't have much opportunities for well educated people और हम लोगों की हम लोगों को एजुकेशन तो देते हैं but we are just providing them credentials for example degrees only we are not providing them good education in total they are not having good skilled kind of experience at you know at their universities और in their schools and colleges तो हम उन्हें education in broader term we are not providing them education we are just providing them degrees in in many ways it is a kind of formula that you know British universities are also we are also promo promoting uh, universities to just go and sell their, their degrees and you know attract many many students and you know have that kind of experience they, they were they wanted but अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो लोगों के पास क्या होता है कि एजुकेशन तो है डिग्रीज भी हैं universities private universities public universities they are producing more and more graduates but we don't have that much of capacity to absorb that kind of skills. So they don't have kind of, you know, the, the people who are well educated, uh, the people who can afford to go abroad, they don't have kind of, they don't feel that they have more opportunities in India. That's why they are trying to grab opportunities abroad. But uh, in, in abroad as well, it is not very easy to go. For example, mostly people want to go abroad in, in Anglophone countries, for example, UK, US, Australia, Canada but now you can see you know it is very difficult you have to spend a lot of money so it is not you know you can say people you know India is draining its its skilled people no I won't say there are structural barrier in place uh, अगर आप चाहेंगे इंग्लैंड जाना हो यूएस जाना हो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना हो it is not easy at all you have to have a lot of money you have to have you have to you need to prove that you are skilled enough to adjust into that society और माइग्रेशन ये भी टेम्प्रेरी होता है अगर एजुकेशन के लेवल पे जाते हैं तो पर जो आप बोलते हैं permanent settlement it is it is getting difficult for example H one V one visa is getting difficult in in US in UK it's also very difficult you have to prove that you you are well well qualified you have enough skills credentials only then you can go तो ये जो मुद्दा है वो ब्रेन ड्रेन वाला जो एक बड़ा है कि बहुत लार्ज अमाउंट पे बच्चे बाहर जाते हैं और वहीं रह जाते हैं it is not getting in instead what we are doing is you know we, uh, most of the students go abroad they get their education they want to stay there but they can't stay there they have to come back and see this is how they are benefiting our society so it is it is it is um, it is the time of return migration rather than brain drain i would say doctor साहब आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे पंजाब और गुजरात से काफ़ी माइग्रेशन हुआ है वहाँ से अनस्किल्ड लोग भी काफ़ी जा रहे हैं और लंबे समय से जा रहे हैं फॉरेन में ये लोग वहाँ पर आज भी अनस्किल्ड वर्कर के तौर पर ही काम कर रहे हैं और इन लोगों का इन लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि इनका इंटेंशन ये होता है कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी और स्टे करना और कैसे भी करके इकोनॉमिक बेनिफिट लेना वहाँ से तो ये किस हद तक मतलब इनका एक आकलन आप करके बताएंगे कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है और इससे हालांकि भारत की भी बदनामी हो रही है तो आपका क्या व्यू है पंजाबी कम्युनिटी और गुजराती कम्युनिटी के बारे में actually it is subject of research हम जनरली किसी कम्युनिटी बेस्ड पर आक्षेप ना करें कि भाई वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जाती है एक्चुअली क्या they are having they are you know वो वेस्टर्न उनकी सपोज करो हम कम्युनिटी को सेगमेंट में बांट देते हैं कि भाई सपोज करो गुजरात मान लिए गुजरात में बहुत सारे सिटीज़ होती हैं जहाँ पर लोग अब्रॉड जाते हैं वहाँ से अब्रॉड से आकर के जो उनका पैसा आता है भाई है ना तो जो जो पैसा आता है उस पैसे से वो अपनी वेल्थ शो करते हैं तो शो करने से क्या होता है एक तरह का कल्चर ऑफ माइग्रेशन क्रिएट होता है साउथ में हैदराबाद में अपने देखेंगे एक रिसर्च पेपर है जो बोलता है कि ना Hyderabadi people are facing culture of migration if they don't go abroad it is very shame for for the for the for those people people they can't really you know live like proud family तो ये तरह का एक कल्चर बन जाता है अब पंजाब में गुजरात में और साउथ इंडियन जो आ, हमारी कम्युनिटीज़ हैं बहुत सारी है जो नर्सिंग और दूसरी एजुकेशन सेक्टर को भी एक्सपर्ट करके बाहर जाते भी हैं बट क्या होता है कि it was a kind of subject to first generation migration and second generation migration it is not happening a lot now it is generally हमारा जो अभी माइग्रेशन हो रहा है वो एजुकेशन के पॉइंट थ्रू हो रहा है तो जो स्टूडेंट माइग्रेशन स्टूडेंट वीज़ा है वो एक बड़ा रूट बना हुआ है माइग्रेशन का but it has certain limitation you can not mean दूसरी वेस्टर्न कंट्री में होगी इसको उन्होंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया है सेटलमेंट से तो it is also a kind of disadvantage people don't want to go and you know spend lot of money on student visa in abroad in particularly Britain and U S तो हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहिए कि हम हमारे लिए ये आने वाली इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा कि हम उस जो पर्टिकुलर जो रिटर्न रिटर्न ही है अब्रॉड से आ रहे हैं हम उनको अच्छी और अच्छा प्लेटफॉर्म दें अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जिससे वो अपने खुद की स्किल्स और अपने जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसका यूज़ करके सोसाइटी को बेनिफिट दें और स्टार्टअप कल्चर यू ना हेल्प कर रहा है इस पॉइंट से और गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे रही है काफ़ी फंड अवेलेबल है नीति आयोग है जो इस तरह के जो नॉलेज बेस को अप्रिशिएट करता है So they, we, we are having good good feedback from those committees. So I, I wouldn't say that, you know, only Punjabi committee, Gujarati family, uh, people are, you know, bringing, um, uh, you know, uh, dislikes or um, on disfame towards India. I wouldn't say that. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एमपी गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी माइग्रेंट्स को एज ए रिसोर्स माना गया कि जो एमपी के और इंडिया के लोग जो फॉरेन में सेटल हैं वो अपने देश और स्टेट के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दो तीन कार्यक्रम भी हुए हैं एनआरआई सम्मेलन भी हुए हैं इवन लास्ट ईयर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पिछली गवर्नमेंट के उन्होंने भी इंदौर में एक होटल मेरेट में एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के जो लोग फॉरेन में सेटल हैं या जो फॉरेन में जॉब्स कर रहे हैं उन लोगों से आह्वान किया था कि वो आए और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में योगदान दें तो क्या गवर्नमेंट के ऐसे प्रयासों से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सेहत में कुछ सुधार होगा हाँ ऑफकोर्स देखो गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रही है इन सारे फैक्ट को कि कितने लोग वापस आते हैं उनके लिए अपने पर्टिकुलर नीड्स हैं और एक्चुअली क्या होता है कि कैपिटल की अवेलेबिलिटी हो रही है गवर्नमेंट स्कीम्स बना रही हैं उस पर्टिकुलर नॉलेज बेस को यूज़ करके अपने सोसाइटी और इकोनॉमी का ग्रोथ करने के लिए उनका उनके इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ किया जा रहा है इट्स रियली वेलकमिंग बट क्या होता है कि it is not enough as well because the people who are advantaged they will get the advantage of those opportunities uh, अब मैं बोलूँगा कि अगर एक लार्ज अमाउंट में अगर स्टूडेंट वापस आ रहा है इंडिया में तो अल्टीमेटली उनकी खपत के लिए किया जाए क्या किया जा रहा है तो सोसाइटी में हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो आकर के सीधे सीधे uh, हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाए but you know they are still people they are still with the knowledge they are still the people with the knowledge as well as the people with skills but still they need support from society as well as community and in government और क्या होता है कि हमारे कुछ स्ट्रक्चरल ऐसे बैरियर हैं जहाँ पर पॉलिटिक्स का कुछ इश्यू बनता है जहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है जहाँ पर वर्क कल्चर में एक्सप्लॉटेशन की बहुत देती देते हैं ना और लूप होल्स हैं जहाँ पर हमको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है अब आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो ये जो स्किल्ड पीपल हैं वो ऑलरेडी एक अब्रॉड में जाकर के बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको वर्क कल्चर अच्छा पसंद आता है उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है क्योंकि वो जो जो टाइम पार्ट टाइम में जो कमाते हैं वो यहाँ फुल टाइम में भी नहीं अर्न कर पाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन को देखते हुए उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए तो यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म को आप मिस करेंगे अगर आप एब्रॉड गए और वापस आते हैं then you will face so many difficulties in terms of how to reconnect with the society क्योंकि जब आप एब्रॉड जाते हैं तब आप अपनी सोसाइटी को पीछे छोड़ करके वहाँ के लोगों से कनेक्शन बनाते हैं ठीक है और जब आप वापस आते हैं तो आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कनेक्शन को, को बनाए रखें प्लस इंडिया में भी हालांकि अपने जो रिसोर्सेज हैं और जो उनका खुद का अपना एक क्वालिफिकेशन है उसको यूज़ किया जाए इंडियन सोसाइटी में पर कहीं ना कहीं एक तरह का मिसिंग है मतलब उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाता इंडिया में ये बड़ा डिसएडवांटेज है अभी भी ये देखने में आया है कि यूथ एक फॉरेन जाने का सपना अभी भी अपने मन में संजोए हुए हैं और वो अपने देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते आज भारत सरकार स्टार्टअप योजना लेके आई है स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोन में सब्सिडी दे रहा है फिर भी यूथ के मन में ये सब चीज़ें ठुकरा के आज भी यही बात आ रही है कि मैं फॉरेन जाऊं और मैं फॉरेन में कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं या वहीं सेटल हो जाऊं तो ऐसा क्यों हो रहा है मतलब यूथ यहाँ फैसिलिटी होने के बावजूद भी फॉरेन जाने का उसके मन में अभी भी क्यों एक वो चल रहा है uh, uh, ऐसे लोग जो सेक्रीफाइस की कम, के कंपैरिजन में अपने खुद की लाइफ को भी एक कंफर्ट जोन की तरह देखना चाहते हैं ठीक है जिन लोगों ने अपने खुद के रिसोर्सेज पे अपने फैमिली के फंड पर अब्रॉड जाकर के काफ़ी पैसा स्पेंड किया और नॉलेज और स्किल्स गेन करके लेकर आए तो of course it is not really new that they they would be expecting something better for their own family and for them self अब हमारी जो सोसाइटी होती है हमारी सोसाइटी उन पर एक तरह का एक्सपेक्टेशन का बड़ा बर्डन डाल देती है कि भाई आप हमारी सोसाइटी में एक बहुत रेडिकल चेंज लेकर आइए रेवोल्यूशन लेकर आइए और इसमें लगता है टाइम अब आप देखेंगे कि इन 10 10 15 बीस सालों में भी काफ़ी चेंज आया है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आए हैं है ना जो हमारी जो है पार्टिसिपेशन बढ़ता है गवर्नमेंट की स्कीम्स में ज़्यादा इंट्रैक्शन होते हैं पब्लिक और सोसाइटी के बीच में एक दूसरे को लेकर के स्कीम्स के बारे में रिएक्शंस आते हैं तो हमारी सोसाइटी काफ़ी अवेयर हो रही है पहले हम लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है बड़ा एक सोशल मीडिया में तूफान लेकर आ जाता है तो हमारी सोसाइटी काफ़ी कनेक्टेड है but we just need to provide them a proper platform अब हम ये नहीं बोल सकते कि they are well you know a different class for example हमारे सोसाइटी में हम हम उनको वेलकम करते हैं as a ordinary ordinary people like you know a part of the family but जो लोग अब्रॉड जाते हैं उनकी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन होती है क्योंकि वो सिस्टम में बहुत कुछ चेंज देखते हैं अब सपोज कर स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत अच्छी एक एक, एक सोच लेकर आया हमारे बीच में ऐसा पहले नहीं हुआ करता जब मैं 2010 में अब्रॉड गया था तब उस समय स्वच्छ भारत अभियान था नहीं और आप देखें गंदगी और इस तरह से है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील की जाती थी कि क्लिनिंगनेस होनी चाहिए जिससे बहुत सारी डिजीज फैलती थी पर जब मैं वापस आया तब मैंने देखा कि इट हैड हैपन वो चेंज हो चुका था और आज भी आप देखेंगे तो कहीं हम अप्रिशिएट करते हैं क्लिनिंगनेस हो तो ये अल्टीमेटली उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई पर हम कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते और हम ये भी नहीं कह सकते तो ये क्या होता है कि ये वापस एक तरह का कल्चर शॉक है रिटर्न इसको रिवर्स कल्चर शॉक बोलते हैं जब बच्चे यहाँ से अब्रॉड जाते हैं तो उनके नए कल्चर से एक्सपोज होना पड़ता है वो कुछ नई चीज़ें सीख लेते हैं but you know they try to bring those good things into society but we have a structure which is reproducing again and again our own society आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो रूरल सोसाइटी सोसाइटी में जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं the change of the pace of the change would be less you know it is it would be very slow लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो धीरे धीरे चेंज होना चाहते हैं जनरेशन के हिसाब से चेंज होते हैं नई जनरेशन काफ़ी एडवांस होती है पुरानी जनरेशन चेंज होना चाहती नहीं है तो अब यहाँ पर होता है कि दोनों सोसाइटी के दोनों के एक्सपेक्टेशन में गेप आ जाता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो वो लोग जो कुछ सोसाइटी के लिए करना नहीं चाहते हैं we just need a good platform in order to mix them thank you तो आप थे डॉक्टर डी के नायक साहब जिन्होंने इंग्लैंड से पीएचडी करी और माइग्रेशन जैसे बर्निंग टॉपिक